Hello mga Kapinoy Psych! Magandang buhay! Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Malaking bagay ang inyong suporta sa ating misyon na mapalawig ang kaalaman patungkol sa mental health. Nais naming ipaalala na mga impormasyong ating tatalakayin ay hindi maaaring ipalit sa pagsusuri at payong medikal mula sa isang mental health professional. Bagkus ito ay makakatulong upang magkaroon tayo ng mas malalim na karunungan at pagkintindi hinggil sa mahalagang usaping ito. Handa na ba kayo? Ang buhay para sa'yo ay tila ba isang kumunoy na unti-unti kang inilulubog sa puntong wala kang maapuhap na kapitan? Parang tinatangay ka na lang ba ng hangin? Sa bawat araw, ang lahat ay tila parang maitawid na lang para sa'yo. Pakiramdam mo ba ngayon na wala nang halaga ang buhay mo at madalas mo itong maramdaman? May preno problema ka siguro ngayon sa eskwela, sa bahay, sa iyong pamilya o sa iyong mga kaibigan. Baka may malapit sa'yo na pinagtaksilan ka o pigukang makamit ang inaasam mo kahit na ibinigay mo naman ang buong oras at kakayahan mo. Malaking katotohanan na ang buhay sa mundong ito ay mahirap at puno ng pagsubok, kaya heto ang isang bukas na liham para sa mga nawawala ng na pag-asa katulad mo. Hindi mo man siguro nararamdaman pero mahalagang malaman mo ito. Hindi ka nag-iisa, anuman ang pinagdaraanan mo. Posibleng mahanap mo ulit ang makapagpapaligaya sa'yo Maaring hindi ito madali at pwedeng hindi mo agad ito makamit, pero patuloy mo lang subukan dahil ikaw ay malakas. Hindi ka ba nakabangon ng maaga ngayong araw? Okay lang yan. Huwag mo masyado damdamin dahil pwede mo pa naman subukan ulit bukas. Hindi ka ba nakapasa sa entrance exam, sa pinapangarap mong universidad, o hindi ka nakuha sa trabahong pinaghirapan mong applyan? Sa lahat ng ito, ayos lang na ikay malungkot dahil masakit naman talaga ang rejection pero tandaan mo rin na may kakayahan ka ring malampasan ito. Ang buhay ay hindi lang naman laging tungkol sa resulta. Halimbawa, naalala mo ba yung pakiramdam na ikay may isang crush? Ang sarap pangarapin na magiging kayo, pero paniguradong masasaktan ka kapag binasted ka niya pagkatapos mo magtapat ng nararamdaman mo. Merong mga mabilis makamove on pero meron din namang matagal makarecover. Baka nga mawalan ka na ng pag-asa na makahanap ka ng iba pagkatapos ng karanasang ito. Huwag mong masyadong sisihin ang sarili mo. Kapag masyado kang nakatutok sa resulta, mas madali ka lang madesmaya kung hindi mo ito makamit. Harapin natin ang katotohanan na ang buhay ay hindi laging maliwanag at masaya, parte ng ating paglalakbay ang napakaraming lubak at liko-liko. Kapag tinanggap mo na maraming bagay ang labas sa kaya mong kontrolin at ang tanging kontrolado mo lang ay ang paraan mo ng pagtugon, maaring makagaan ito sa iyong pakiramdam at maging susi sa iyong kaligayahan. Gaano man kahirap sa umpisa, magagawa mo rin ito basta't pagsumikapan mo lang. Hindi man kayang suklian ng minamahal mo ang iyong pag-ibig, hindi ibig sabihin nito na wala nang magmamahal sa iyo. Hindi ka man natanggap sa eskwela o trabaho na inaplayan mo, marami ka pang ibang mga mapagpipilian basta't aralin mo lang at ituloy-tuloy ang paghahanap. Sa tuwing nararamdaman mo na tila ba pinagsakluban ka na ng langit at lupa, tandaan mo na hindi ka nag-iisa mababanaag mo rin ang liwanag sa madilim na lagusan. Ang sakit at hinagpis na nararamdaman mo ngayon ay ililipas din at ito ang magiging daan sa iyong patuloy na pag-unlad. Hindi man ito na ayon sa iyong plano at itinakdang oras, unti-unti ay mabubuo mo rin ulit ang iyong sarili. Pagkatapos ng lahat ng to, pasasalamatan mo ang iyong sarili dahil hindi ka sumuko. Pagkus ikay nagtuloy-tuloy hanggang sa iyong nagapos ang iyong kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Ano-ano ang iyong mga magagawa upang maging maligaya? Hanapin ang iyong mas malaking layunin. Tandaan mo na hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay. Huwag kang mag-atubiling humingi ng tulong at suporta sa iyong pamilya at mga kaibigan at tuloy-tuloy lang sa pagpupursige. Mahirap ang bawat hakbang at mukhang imposible pero subukan mo lang. Pwede kang madapa pero tumayo ka lang at sumubok ulit. Lumaban ka lang kahit na nakakapagod, huwag mong hayaang lamunin ka ng iyong kalungkutan. Hindi mo mamamalayan, manunumbalik ulit ang iyong liwanag at ito ang magiging mitsa ng iyong tunay na kaligayahan. Okay lang magpahinga, pero tuloy-tuloy ka lang sa iyong paglalayag. Batid namin na limitado pa ang impormasyon patungkol sa mental health dito sa Pilipinas kaya kung may natutunan ka sa video na to, sana ay maipalaganap mo ito sa pamamagitan ng pag-like, pag-comment at pag-share sa mga kakilala mo. Huwag rin kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell icon para sa iba pa nating kwentuhan. Hangad namin ang kaligtasan at kasiyahan ng lahat. Salamat sa panonood! Hanggang sa muli!